E hoje estou aqui com meu irmão. Fala galerinha! E hoje, pessoal, a gente vai passar bastante corrida, né, Dani? Bastante desafios aqui do robozão. Então vamos lá, Dani. Gente, eu já vou me Então vamos lá pro robozão. Ou a gente passa essa corrida primeiro. Vamos passar essa, aqui, essa daqui Roll, cair. Nossa, eu quero postar de novo. Gente, eu já tô quase na linha de chegada. Uhul! Passei! porquinho. É um porquinho, coisinha fofa. Tá bugando o mapa. Onde é que eu tô? Uou, eu tem muita! Ah, gente! Aí, é, foi. Gente, cadê o Dani? O Dani sumiu. Eu não tô te vendo, mas tudo Nossa. bem. eu vou andar dançando. Ah, eu pensei que tava no segundo, mas tudo bem. Venci! Eu fui no quarto lugar, Dani. E você? Eu Vamos fui ver o Dani. no cinco lugar. Ver o Dani foi... Nossa! Tá eu ganhei três estrelas. Daniel foi no... Deixa eu ver. Nossa, pessoal, mas deixa Tá aqui em cima. E esse bonequinho O Dani tá no... Acho que no... Décimo primeiro lugar. Ah, é décimo segundo, Dani. Oh. Vamos tirar uma foto nós dois, Dani? Vem cá. Sabe aí, Dani? Vamos tirar foto. Ah. Sub, subiu aí? Subi. Vamos lá, então. Vamos tirar foto. foto lá, que pena. robôzão, né? é o nosso robô! Aia! Tu, tu, tu, tu, tu. Toma, toma! Toma, Toma, toma! É isso aí! Esse é o do mais, a gente tem que trabalhar em equipe. Thank you.